Oi pessoal, tudo bem? O Ernest Goetz esteve aqui em Portugal agora nesse início de fevereiro para começar a implantação de um sistema que vai ser complexo e biodiverso. Ele vai ser composto por várias espécies frutíferas e também algumas espécies de ciclo mais curto. Nesse momento, o foco principal foi o plantio do consórcio que vai compor a linha das árvores. Mais tarde, quando esquentar um pouquinho mais, vai ser feito o plantio na entrelinha das árvores, com foco principal em pimenta picante e também algumas outras espécies que vão ajudar a ocupar o espaço e nutrir todo o sistema. A iniciativa é da Mendes Gonçalves, conhecida pela marca Paladim, uma empresa que tem uma lista imensa de produtos e consegue absorver a grande variedade de espécies que vai ser plantada aqui. Um dos destaques do desenho desse plantio, e que é uma dúvida muito comum para plantios comerciais, é que os extratos das árvores foram distribuídos em linhas diferentes. Enquanto algumas linhas concentram os extratos baixo e alto, as outras recebem os extratos médio e emergente, e isso facilita o manejo e a colheita. Portanto, aqui o objetivo principal é partir de uma área cujo histórico recente é de monocultivo de grãos e transformar esse pedaço de terra semi-urbano em um plantio biodiverso, estratificado e que garanta colheitas sucessivas desde os primeiros ciclos. Nós tentamos aqui nessa, nessa área, que é até agora foi uma área de, de cultivos anuais, decidimos de fazer um plantio complexo de fruteiras, seja uma agrofloresta com peso em, eh, em, em frutas do temperado, clima temperado até subtropical, porque é bem Portugal, esse centro de Portugal que, tem, que aceita todos esses, esses frutos e nós temos feito ela para ficar estratificado. aqui temos consorciado o alto seria a macieira e baixo que é romanzeiro. Depois vem romanzeiro de novo, depois macieira, ou seja, alternando, cada 3 metros um diferente. Depois no meio deles ainda temos para eh, tempo mais curto, ou seja, no, no meio tempo, eh, nos primeiros anos, temos aqui, junto com a macieira tem uma amora de espino, com um metro depois novamente a Mora de Espino e aqui novamente a Mora de Espino. Por isso era extrato baixo, então não, não recebeu a Mora de Espino, mas depois novamente a Mora de Espino, a Mora de Espino. E assim vai de canto a canto. Tá. É, no meio delas, assim para ajudar nos primeiros anos, nós plantamos ainda moros nigra seja a mora para bicho de sede, que é esta aqui. Cada metro no campo todo tem a cada metro uma é estaquinha dela, aqui tem outra, aqui tem outra, e assim vai, de canto a canto tem ela. Isso no primeiro tempo para ajudar. Agora, vamos olhar para as árvores do próximo módulo, que tem os eh, emergentes e os médios junto. Aqui temos a ameixa, plantada junto. Eles são relativamente juntos. A ameixa aceita muito bem plantar em cercas. Pode-se usar ela para fazer cerca, plantar como cerca viva. Pode plantar até cada metro uma também. Decidimos agora para cada dois metros. Esta aqui, nós plantamos o chopo no meio para ficar no, como emergente desse sistema. E depois, voltando, eh, naquele caso lá, naquela fila, temos um, temos um modelo Investa Macieira. Nós plantamos lá o freixo, que é extrato alto, junto com extrato alto também essa que recebeu maçã, mas aí é o freixo. E o freixo como tutor vivo das videiras. Tem cada vez duas videiras, eh, ambos lados uma, só 20 centímetros, 25 centímetros de cada, cada lado uma. E depois tem aqueles que nos protegemos agora, que esses ainda estamos no meio do inverno, então vai estar geado e essa noite é bem possível que dá que é sol e, e é relativamente fresco agora já e é seco, então é bem possível que dá, que dá geada. Então nós protegemos os citrinos que plantamos no meio lá. Tem a cada 4 metros, você vê que tem uma eh, proteção lá de, que é com, com o citrino, no caso é limão, é, que plantamos. Ali dentro plantamos ainda, por enquanto, porque o freixo será uma árvore que não cresce tão rápido quanto a videira, Aí optamos para plantar junto um chopo que não é previsto para deixar para todo o tempo. Ele só no início, nos primeiros dois, três anos, até que o freixo cumpra aquela função, é o chopo. E também ele é bom de poda, então ele vai ser um elemento para passar informação de novo crescimento para todos os outros. E naquele caso, ainda no meio plantamos um ambos lados do citrino, assim uns 30, 40 centímetros, plantado o, o mirtilo. Tá, e depois, agora vamos voltar para esse nosso caso aqui. Nós plantamos aqui a mesma coisa e lá fizemos também. A cada metro tem uma amora, é, uma amora negra. Ou seja, tem amora negra. Isso é para alegrar o sistema, para ter alguém que cresce bem no início. Agora voltando para os, os, eh, o começo, vem agora, esses são, eh, são os elementos arbóreos. E eh, aqui agora temos depois os, as herbáceas no meio. Nós plantamos na linha do centro, a cada 25 centímetros, uma, um morango. Aqui é um morango, aqui é um morango, morango. E depois, no meio do morango, nós plantamos ainda uma cebola. Se eu tivesse eh, tido o material de alho em outro tempo, seja no outono, feito no outono, teria plantado alho. Mas agora não é mais para plantar alho nesse momento, então optei para a cebola. E depois, ambos lados dessa eh, verdura aqui no meio, nós plantamos ainda, aqui nessa parte que está um pouco mais preto, nós plantamos de semente, foi rabanete ou rúcula, seja um ou outro eh, ambos lados, aqui uma fila, como uma verdura, eh, para, seja algo que cresce rápido, cobrimos com matéria orgânica, e aqui fora, aqui, e ambos lados, esse como limitante do, do sistema, nós plantamos batatinha. A batatinha, ela só foi posta eh, em, em, cima da terra com uma mãozinha de composto. Hein? Aqui, a cada... Eh, e você vê que não enterrei ela, só firmei ela, e depois matéria orgânica por cima. Aqui é a mesma coisa, de novo, a cada 30, 35 centímetros, uma batatinha para eh, ter eh, batata. Então, nós vamos ter, primeiro, daqui a uns dois meses vamos colher a rúcula, e entretanto, esse do meio também se, se estabeleceu e para fim de, de abril, início de maio, o morango já começa a, já, já tem os frutinhos e ela começa a fazer um pastozinho. E entretanto a batatinha também nesse lado de cá ele vai fazer uma proteção para, para, esse, para esse, esse canteiro. E, e plantamos bem para o, o lateral, que é o, é, a batatinha vai ocupar esse espaço e aquele, a outra batatinha aquele espaço. Então esse do meio vai ficar depois para o morango e a cebola no, no verão depois sai. E nesta aqui já fizemos diferente. Ele tem o mesmo arranjo de cebola e de morango no meio. Só que uma diferença, sim, aqui temos aqui temos também verduras e plantamos a selga, plantamos os rabaneta, o rúcula, eh, um ou outro e plantamos seja uma fila de selga, rabaneta, rabaneta rúcula ou uma fila de, de cenoura aqui aqui no meio. O quem sai primeiro, nós plantamos junto ao tal de, de cebola, o morango, ele vai se estender, então para, para não ficar atrapalhado pela, uma verdura que fica mais tempo, plantamos aquele um pouco mais longe. Isso foi plantado com uma maquininha, nós plant, colocamos em cima do, do canteirinho um pouquinho de composto, enterramos um pouquinho, depois plantamos com uma, uma máquina, foi um trabalho rápido. E aqui não colocamos batatinha, senão aqui a verdura, um, dois, três verdura e um outro lado a mesma coisa, só que a, a gente também fez um, uma limitação com matéria orgânica ambos lados, você vê aqui o madeira triturado, não muito mais alto, mas é um pouquinho mais alto, e depois ainda a, o capim, ou seja, o mato que não foi plantado, senão é o que deu de ervas de, de, vegetação do inverno, foi cortada e essa arrumamos aqui para fazer igualmente naquela um canteiro protegido do vento, o vento não secar e o côncavo para o meio, cada vez o côncavo para o meio, que é um meio para é, eh, recolher energia, ou seja, para colher eh, energia e também água eh, no sistema. Esses outros vão eh, receber também verduras igualmente a esta, ou seja, provavelmente vamos fazer repetição naquela, com aquelas verduras, eh, porque aqui te, decidimos de ter o... A gente faz o cálculo, quanto que a gente vai precisar na cozinha. Aqui no meio agora, se tem outra coisa, no meio nós vamos cortar depois esse mato, e depois preparar para plantar pimenta picante. Vão ser plantadas duas filas duplas de pimenta picante, aqui um caminho, depois uma fila dupla, 40 centímetros uma para outra e 40 centímetros em, em quinconço, ou seja, em um triângulo, ou a pimenta, depois 80 centímetros no meio e depois novamente uma, uma fila dupla de pimenta picante de canto a canto. Esta agora vai ser plantada já que ela é exigente quanto nutrientes, enquanto quanto solo adubo, ela vai receber composto, bastante composto, então a gente eh, planta aproveitando daquilo e também como eh, extrato baixo, que ela como planta, ela é extrato médio alto, então ela recebe o gengibre que é extrato baixo por baixo. Cada verso de pimenta vai receber um gengibre para eh, crescer junto, assim mesmo no, no mesmo verso dela vai, vai ter um gengibre, só para ter uma placazinha depois no, no outono ainda de, de gengibre para cada verso. E em todos os versos vamos plantar também retama, é, como futuramente vai ser o caminho, então vai retama aqui dentro. Aqui vamos plantar ainda pistácio e é, lentisco e outros arbustivos, assim como rosmarim e outros arbustivos dentro para futuramente ter uma vegetação arbustiva perene, é como extrato rastreiro, baixo rastreiro, no meio das árvores, seja uma vez o sistema adulto. Ainda, outra coisa, nesses lugares onde tem, debaixo, de, uh, onde tem a, a mora preta, daqui a uns anos, daqui a uns 4, 5 anos, o sistema estabelecido não vai ter mais condições, luz suficiente para a mora de espino, que escolhemos por um genótipo que não enrama, seja que é mais arbustivo, ela vai ser é, eh, substituída por groselha. todos esses canteiros das árvores, eles foram preparados com a nossa é, eh, rotativa com subsolador integrado, produzido na, na Suíça pela Renostec, e que foi testado em Berlim, em outros lugares também, e se mostrou aqui também como muito é, útil e muito elegante.